asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada janalka howda official media kulanti wanaagsan meel walba dunida ka joogtaan barnaamijkan maanta waxaan dirada ku saari doonaa ammaanka ka hadli doonaa shaqalaanta baahsan taas oo aada la socotaan inuu aada u sarreeyo tiridiidu barnaamijka waxaa la daadihinaya jibriil maxamed jibriil oo barnaamijyada loo soo daadihiyey kana mid a ah ardayda wax ku bartay somalilan jibriil kusoo dhawa janalka howda official media axmed waad mahadsan tahay waan kusoo dhawahay gabarhood su-aasheeda haddaan ku weydiiyo hmm. waad la socotaa shaqalaanta bahasan hmm. adaba ka jirta iyo hmm. dhalinyarta kaliya jabsan dalka iyagoo kumanaan kun ay ku dhimanayaan badaha kumanaan kalena ay kenya jabsan yihiin joogitaankii dalka ama waxbarashadiisii bal maxaa sababa shaqa la-aantan bahasan ee dalka ka jirta ee dhalinyarta haysataa mariya labaad oo naga tilmaamaya waay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu axmed eh, su-aashaada haddaan ka jawaabo eh, waxyaalaha somalilan shaqalaanta keenaa aada bay u badayen laakiin waxaan tilmaamayaa kuwa ugu muhiimsan number one ama kow waxaa ah waxaan af ingiriiska lagu yihahda coordination failure coordination failure waxa weeye marka jaamacadaha ama koolajyada ama instituushinada kale waxbarashada bixiya ah, ay soo saari waayaan dad leh xirfadii suuqa shaqada looga bahna oo waxaa isdhaafaya wixii ay barteen iyo wixii suuqa looga bahnaa ah. ayaa isdhaafaya ah, marka taasina somaliland aada bay ugu badan tahay kow bay ka tahay ha marka labaad qodobka labaad mm. ee isna keena shaqalaantan baahsan waxaa kamid a inaanay too tali jirin ama ay nagu yaryihiinba aada noogu yaryihiin oo ku qiyaasi kara midh ama labo dugsiyadii farsamada gacanta oo dadku waxaa jira dad farsamada gacanta aada ugu wanaagsan iskuulladaasina aada bay noogu yaryihiin oo midh iyo labo weliba lagu barto laydhka iyo biyaha oo keliya ma fahante haddii aynu markaa eh, ay jiri lahaayeen dugsiyada farsamada gocanta ah. shaqa la-aantan aada iyo aada iyo aada baa loogaga bixi lahaa may fahamta axmed eh, example baan kusiinaya tusaale eh. wadankan yeeman taleer ah intii imika dagaalada iyo waxaana ka dhaceen dad baa nagaga soo qaxay eh. haddaad u fiirsato dadka nagu soo qaxee weliba dhexdana refugiga ama waxaan qaxootiga loo yaqaan inagu dhexey markaad hargeysa saa u eegto axmedo ama burca ama gebiley ama boorama ad saa u eegto intii dadka inagu soo qaxay most of them way shaqeeya maxaa koos gareeyey waa dad iska le xirfad xirfadaasina waxay u badan tahay ay leeyihin farsamada gacanta ma fahamta waa dad eh, techniciana eh, qodobka saddexaad eh, aan isleehaynayo wuxuu keenaa isaguna shaqalaanta somalilan ka jirto waxa weeye ardayda laftigooda wax soo baratay ee jaamacadaha ka baxaya weliba aadka oo fara badan waxaa jirta dhanka waxbarashada laftigeeda oo standardkii aynu rabnay aan weli gaadhsiisnayn ardigan ardaygan waxbaranayna waxaa looga baahan yahay inuu aada u dadaalo aada u dadaalo waayo dad dadaalaya oo kartiloo dadaalaya bana ardaygu markaa hadduu dadaali waayo jaamacadda forsamaha wuu ka baxaya laakiin he doesn't know anything waxaa ma garanayo sida c v maxaa ka yar c v yar baanu soo qori karin taasina waxay ka mid tahay caqabadaha kale iyaguna shaqo aanta keena eh, ha de eeg waxaan saameyn ba kugu yeelanaysaa adigoo qof kastoo ilaahay abuuray axmed eh, waxbuu ku wanaagsan qofku isagaa isog waxaanu ku wanaagsan yahay haddii markaa adiga oo matalan dhakhtar ku fiican kasoo qaad aada istira aad haddana isku khasabto inaad engineering badato engineering aada barato ah. motivationkaagii ayaa hoos u dhacaya jaamacadda waad ka bixun isku qaad weligaaba laakiin waxaa si niyado maad baran una caqabad hadhow kaa hor imanaysa laga yaabaana inaad hadhow wixii aad baratay haddana aad ku aad isku shaqayn kari weydo kowdha laakiin haddaynu teena kusoo noqono sababahan keena shaqalaanta baahsana hadda xukuumaddu intii dambe waad arkayso shaqooyin badan bay abuurtay ma fahamtee oo dhalin special oo dhalinyartaa abuurtay taasoon xukuumadana aada ugu hambaliyeynaya anaa kuna sii dhiiri galinayo qorshayaal intaa kasii weyn in lasii dejiyo waxay ka mid tahay caqabadaha markii hore in haystay oo dhankan public sectorka dowladda ayaana qorshayaal caynkaas u badan awal anig ka jiri jiray laakiin hadda alxamdulilah waynu bilownay laakiin barnaamijyada aad tilmaamtay carabka mm. aad taartay mm. barnaamijyadu way jireen barnaamijyo oo madaxweyne muuse bixi oo oo ololihiisiba kamid ahaa inuu ah. yareeyo shaqa la-aanta baahsan hmm. ee jirta ah. isagoo barnaamijyo sameeyey hmm. shaqa aanta hmm. ku yareynayo ah. haddana tiradii shaqa la-aanta weli kor bay usareysaa waa sax eeg horta waddankeena markaad eegto mar horena bilowgiina waxaan ku i axmedow dhaqaalaheenu waxayna soo galaa laba meeloodun buu naga soo galaa incomeka wadanku revenue revenue wadanku waxa weeye intaa yare dekeda naga soo gasha ee casho tagaski waxaa loo qaado iyo xoolaha iyo beeraha waxay hayd markay saa tahay in jaamacadaheenan hadda sidii wadamadan developerka aynu ku baranayno i t-ga garanaysaa waxa businesskeenoo weli aan dee laba cambaniba dhaafin oo cambaniyo waaweyn oo dee aada shaqa abuur u sameynayo dad badan u shaqeyn karaan aanan lahayn oo labada cambaniya noogu weyne ba yihiin kuwa telecommunicationka iyo remittanska xawaaladda waxay ahayd inaynu barano oo institutionadan la badiyo agriculture and life stock lagu baranayo daaweynta xoolaha ya iyo beeraha kuwa in la badiyo ba ahayd sida inaguna aynu xoolaheena inuu duweysano wax soo saarkeena aynu u badino shaqo aantan baahsanna aynu uga baxno ma fahamta marka eh, waxaana jecelahay insha allahu mustaqbalka in arintaas oo kale dhanka beeraha iyo xoolaha iyo magaranaysaa ah, ay iska ayman doonto laakiin hadda ay ka mid tahay waxyaalaha magaranaysaa eh, ha shaqala shaqo la-aanta baahsanna aynu kaga bixi lahaa haddii aynu eh, dad skill kaale ahaan lahayd xirfadahaasoo garanaysa uri hadday su-aashaada looda shaqala-aanta hmm. axmed ah, waxaa looga bixi karaa horta qorshe qaran hmm. qorshe qaran siyaasad qaran social policy eh. in wadanka loo dejiyo eh. oo iminka aniga markii dhaweyn yar carbawne madaxweynuhu bilaabay xukuumaddu bilowday marka qorshahaas kale lasii wado oo lasii baahiyo marka labaad dadkan interprenerka ee hal abuur kale in iyagana la dhiirigeliyo fikirkii ama hal abuurkii ay keenaan loo maalgeliyo oo ciddii awoodaysa ama institutionada awoodaya ha u maalgeliyaan waayo waxaa laga yaaba qofku inuu fikir wanaagsan ha laakiin aanu hayn cid ku infasma garaysa fikirkiisii ama aadheedi wuxuu keenay de taana in la dhiirigeliyo aada iyo aad baan ugu talinaya marka saddexaad inaynu samaysano vocational training schools ama centers dugsiyadan lagu barto farsamada gacanta oo advance rada oo ma garanaysaa waayo dad iska ayaynu u baahana xirfado le markaa farsamada gacantu aada iyo aada iyo aada iyo aad ayay axmedo indoortan u tahay aad iyo aad anigu waxaan qabaa haddii aynu lahaan lahayn iskuullada farsamada gacanta oo tayadooda aad ay u sareysa haddaynu lahaan lahayn waxaynu kaga bixi lahayn waxyaalo fara badan shaqalaantaa baahsan oo dhan inay wax ka tari lahayd baan anigu aaminsana may fahante boqolkiiba toddobaatan aynu kaga bixi lahayn shaqalaanta haddii aynu heli lahayn iskuullada farsamada gacanta oo tayadooda aada u sareyso ma fahamte marka kuwa jira haddana iskuulada farsamada gacanta oo kale waxaan ku talinayaa in kuwa hadda jirana lasii horumariyo wixii naga dhimanna falowgeeda aynu galno ma garanaysaa sidii aynu u samaysan lahayn ya ah. ah, mm, ah. eh, ardayda jaamacadaha kasoo baxay waa su-aal fiican ardayda hadda waxbaratay ee jaamacadda kasoo baxday ee frashta talada ugu muhiimsana sii lahaa waxa weeye horta jaamacaddu waa meel soomaalidu waxay moodaa badanka markaad jaamacadda dhamayso in la yidhaho qofkaasi waa qof educator oo iska fadhiisto laakiin jaamacaddu axmedow marka aad gasho ilaa markaad ka baxo ayuunba cilmiga ku furmay gebigeedu waa research socda nolosha gebigeed oo dhan markaa research galaysa marka ardayda jaamacadaha ka baxda waxaan kula talinayaa inaanay dismoral horta noqon oo oran waxbaan soo baranay wadanka shaqaalaalmo taalo meel kasta haddaad tagto adiga kartaada ku xidhanta kowdha marka inay dadaalaan ya kii shaqo abuuran karayaana shaqo abuurto oona cidna waxba ka sugin kii kale ee interpreneur ee fikir la yimaada fikirkiisaa siduu u iibgeyn lahaa falowgeeda galo laakiin aanuu iska fadhiisano qof isdhiibade aanu noqon labadaa arrimood ayaan kula talinaya arrin yaroo kalena halkaa waan ku daraya anuu jaaniskan aad siisay kaga faa'idaysanaya ardaygu marka uu jaamacadda ka baxo waa inaanu isdhiibin waa inuu aada waxu sii akriyaa aada waxu sii akriya haddii kale wsmasaxaya wsmasaxaya barnaamijkan waxaa barnaamij aan ka hadlaynay shaqa la-aanta ka jirta dalka ama dalka soomaaliyeed barnaamijkan inta kusoo gabagabanaynaa waa anigoo axmed axmed axmed maxamed axmeda jibriil maxamuud aada mahadsantahay waad mahadsantahay barnaamijkan inta kusoo gabagabanaynaa waxaan xasuusinaynaa mar walba oo idin xasuusinaynaa idin ka codsanaynaa janalka inaad sabaskarab saabtaan shaarteed gasiisaan liketa siisaan intaas waa dhiirigelintiina waa mahadsantiin dhammaantiin meel walba dunida joogtaan waxaan leenahay mar walba soo dhawaada tan iyo bartida waxaan leenahay nabadgelya